бори аввал аст ки барои ҳезум меоям боғбон ин дафъа маро дорад аниқ гӯшҳоямро меканад зуд гирехтан дар кор агар ҳезумро болои хар монам ва худам ҳам шинам ба хар вазнин мешавад чӣ бояд кард а ёфтам уф вазнин будааст ой дузди нодон ой калаварам китоб хонданда кӯ китоб